Halo kamu Bird, hai ketemu lagi di channelnya Sampan Mimpi Di video kali ini aku bakal nunjukin gimana caranya bikin kartu pop-up Sebelum kita mulai ke video tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe ke channel youtube kami biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru kalau udah klik subscribe, let's move on to the tutorial. Nah, gampang banget kan cara bikin kartunya? Kalian paling suka yang mana? Kalau aku paling suka yang pertama karena paling gampang dan paling bagus. Komen di bawah ya, kalian paling suka yang mana? Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sampah Mimpi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, gampang banget kan cara bikinnya, apa? Iya, iya. Kenapa? Aku ah, sini sini. Ya, ya. Biar teman-teman kalian juga tahu. Oh, apa? Sebelum kita mulai ke video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe ke Jep Bunyi lagi <laughs> kambingnya.